Bonjour les enfants, bienvenue chez Piano Academy. Je suis Mianli. Aujourd'hui, vous allez apprendre la chanson Joyeux anniversaire. On va écouter la chanson jouée par Adèle. Bonjour, je m'appelle Adèle. Je vais vous jouer la chanson Joyeux anniversaire. Comme aujourd'hui on apprend la première mesure, cette fois, Adèle, peux-tu nous chanter et jouer cette mesure Sol, sol, la, sol, do, si. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. première note commence avec Sol. Avec la main gauche, Sol qui est situé par rapport au Do. Regardez bien. Do, Si, La, Sol. C'est ici, ok D'abord, deux fois Sol, Sol, avec troisième doigt. Sol, Sol. Ok Ensuite, ajoutez La qui est à côté de Sol avec le deuxième doigt. Sol, Sol la. Ok Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Sol, sol, la. Première fois. Sol, sol, la. Deuxième fois. Sol, sol, la. Troisième fois. Quatrième fois. Sol, sol, la. C'est la dernière fois. Ensuite, ça revient sur le sol avec la main gauche, le troisième doigt. Sol, sol, la, sol. Ok Je vous montre encore une fois. Sol, sol, la, sol. Comme vous voyez, sol, sol, la. Au début, c'est rapide. Sol, sol, la. Mais quand vous retournez sur le sol, un peu plus lentement. Sol, sol, la, sol. Comme ceci. Ok Alors, on va répéter cinq fois. Ce, euh, la, Première fois. Ce, la, Deuxième fois. Ce, la, Troisième fois. Ce, la, ce. Quatrième fois. Et la dernière fois. Ensuite, enfin, la main droite, elle va jouer sur le dos avec le troisième doigt. Cela donne Sol, Sol, La, Sol, Do, comme ceci. Mais quand on joue la main droite, on enlève la main gauche. Je vous montre doucement. Sol, Sol, La, Sol, Do. Ok Alors aujourd'hui, on va utiliser que les deux doigts chacun. Sol, Sol, La, Sol, Do, jusqu'à là. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ok Alors déjà, jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Première fois. Sol, sol, la, sol, retourne et puis la main droite. Deuxième fois. Sol, sol, la, sol, do. Troisième fois. Sol, sol, la, sol, do. Quatrième fois. Très bien. Maintenant, on arrive à la dernière note d'aujourd'hui. Ce, ce, la, sol, do, si, jusqu'à là. Vous voyez, je vous ai dit, on va utiliser la main gauche, deuxième, troisième doigt, la main droite aussi, deuxième, troisième doigt, comme les oreilles de lapin, ok Sol, sol, la, sol, do, si. Maintenant jusqu'à là. On va répéter cinq fois. On y va sol, sol, la, sol, si. Première fois. Sol, la, sol, do, Deuxième fois. Sol, la, sol, do, si. Troisième fois. Sol, sol, la, sol, do, si. Quatrième fois. Bon courage les enfants